बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन करम आज हम इस पर बात करेंगे कि रजिस्ट्रार को इस बात का इख्तियार है कि वो बगैर तहकीकात के किसी भी सोसाइटी के इंतजामिया को बरतरफ कर सकता है या नहीं एक सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब ने पूछा है क्या रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज और सिंध हाउसिंग अथॉरिटी के चेयरमैन को ये इख्तियार है वो सोसाइटी के मामला की तहकीकत किए बगैर इसकी इंतज़ामिया को बरतरफ कर सकता है मैं उनके सवाल पर हैरान रह गया मैंने कहा जनाब ये कैसे मुमकिन है पाकिस्तान तो पाकिस्तान दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता महकमे इमदाद बहामी हो या सिंध हाउसिंग अथॉरिटी हो ये तो मेम्बरान के मफाद के अमीन होते हैं वो तो कानून के महाफिज होते हैं मैं ये जानने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों जिसमें चीन इंडिया जापान और जर्मनी रूस के कोऑपरेटिव एक्ट में तलाश करने की कोशिश की कि किसी भी एक्ट में यह दफा मिल जाए कि बगैर किसी तहकीक के बगैर कोई वजह बताए रजिस्ट्रार को यह अख्तियार हासिल हो कि वो किसी भी अंजुमन के इंतजामिया को बरतरफ कर सके आप कहेंगे ये एक्ट आपको कहाँ से मिल गए आप गूगल सर्च करें आपको दुनिया भर के एक्ट मिल जाएंगे बात जुस्तजू तलाश की है सब एक्ट में मुश्तर तौर पर एक बात देखी है वो ये अक्सर दफात में कहा गया है कि अंजुमन के मेम्बरान के साथ साथ अंजुमन के इंतज़ामिया कमेटी के अरकान का एहतराम किया जाए उन पर बगैर सोचे समझे किसी भी शिकायत की दरखास्त पर अमल न किया जाए खास तौर पर अंजुमन के इंतजामिया के अरकान काबिल एहतराम होते हैं अक्सर ममालिक में कमेटी के अरकान बगैर किसी मुआवजे के खदमा सर अंजाम देते हैं अगर किसी भी अंजुमन की इंतजामिया कमेटी के किसी दरखास्त के आए तो मजमू तौर पर यह तरीका वजह किया गया इंक्वायरी और मायने के इनका के लिए तरीक़ेकार का उसूल मुश्तरक तौर पर तकरीबन सभी एक्ट में दर्ज जैल पर मुश्तमिल है इंक्वायरी या इंक्वायरी करने के लिए मजाज शख्स का नाम लिखा जाता है इस सोसाइटी के सेक्रेटरी का नाम जिसके मामला के बारे में पूछ गछ की जाए या जिसकी किताबों का मुआना किया जाए तो मखसूस नुकता या नुकात जिन पर इंक्वायरी या मुआयना किया जाएगा जिस मुद्दत के अंदर इंक्वायरी या मुआयना मुकम्मल किया जाएगा तारीख लिखी जाएगी <clears throat> यहाँ पर मखसूस नुकते से मुराद सोसाइटी के मेम्बर या कमेटी के एक यह दो अरकान सेक्रेटरी के मानी मामला गबन या बिला इजाजत रुकूम की अदायगी करना की शिकायत दरखास्त पर अगर दरखास्त सबूत के साथ दी गई हो तो पहले रजिस्ट्रार सेक्रेटरी को नोटिस जारी करेगा और वजाहत तलब करेगा अगर सेक्रेटरी रजिस्ट्रार का हम मानने से इनकार कर दे तो ऐसी सूरत में रजिस्ट्रार जगजेटी के खिलाफ तहकीकात करने के लिए किसी अफसर को मुकर कर सकता है वो भी अफसर सोसाइटी के दफ्तर में ही बैठकर तहकीकात करे ये ना हो कि तहकीकात के घर से अपने दफ्तर ही में रिकॉर्ड ही मंगवा लिया जाए सेक्रेटरी को भी इस बात की इजाजत नहीं है कि असली रिकॉर्ड बगैर कमेटी की इजाजत के सोसाइटी का रिकॉर्ड दफ्तर से बाहर ले जाए सेक्शन पचपन जैली दफा तीन के तहत इंक्वायरी की इजाजत देने वाले हर ऑर्डर की मायने की कापी सोसाइटी को फराहम की जाएगी जिसके हवाले से वो सोसाइटी मुंसलिक है अगर इंक्वायरी या मायना जैली उसूल अगर तहकीकती अफसर बताए गए हुक्म में बयान करदा वक्त के अंदर मुकम्मल नहीं कर सके तो इंक्वायरी या मायना करने वाला शख्स इंक्वायरी मुकम्मल करने में नाकामी की वजूहत बताते हुए एक अबूरी रिपोर्ट पेश करेगा या मायना और रजिस्ट्रार अगर मुतमिन हो तो इंक्वायरी या मायने की तकमील के लिए इस कदर तोसी दे सकता है कि वो जरूरी समझे वो इस सप्ताह से इंक्वायरी या मुआयना वापस ले भी सकता है जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और इंक्वायरी या मुआयना को रोक सकता है खुद या इसे किसी दूसरे शख्स के सुपुर्द कर दे जिसे वो मुनासिब समझेगा इसमें बताए गए हुक्म की उस वसूली पर इंक्वायरी या मुआयना करने का मजाज शख्स सोसाइटी या इसके किसी अफसर के पास मौजूद अकाउंट्स के मुतल किताबों और दिगर दस्तावेजा की जांच पड़ताल शुरू करेगा मिमरान एजेंट या नौकर और सोसाइटी के किसी ऐसे अफसर मेंबर एजेंट या मुलाजिमिन से सोसाइटी के लेन देन और काम के सिलसिले में ऐसी मालूम या वजाहत हासिल करें जैसा कि वो इस तरह के इंक्वायरी या मायने के, इनका के लिए जरूरी समझेगा इंक्वायरी अफसर मस्कुरा तमाम नुकात पर अपनी रिपोर्ट रजिस्ट्रार को पेश करेगा रिपोर्ट में इसके नतज और इसकी वजूहत पर मुश्तमिल होगी या दिगर शवाह से हासिल हूँ रजिस्ट्रार मुताल का शख्स या अफराद को सुनने का मुनासिब मौका देने के अहकाम जारी करेगा इंक्वायरी या तफ्तीश का एक तरीका ये भी है कि किताबों के मायने के बजाय सवाल के जरिए गछ की जाती है या दस्तयाब शवायद के मुताले के जरिए भी की जाती है और सिर्फ मानी मामला की शिकायत की गई है इसी की तहकीकत करेगा और जिस अफसर ने इंक्वायरी की तहकीकत की जाम रिपोर्ट रजिस्ट्रार को पेश करेगा और इसकी एक कापी जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है इसको इरसाल करेगा और इसको सफाई का मौका फराहम किया जाएगा अगर इस तहकीकती अफसर की रिपोर्ट में बयान किए गए तकरीर को इख्तलाफ हो तो वो रजिस्ट्रार को बोमय सबूत पेश करेगा रजिस्ट्रार उन नुकात का जायज लेने के बाद तहकती अफसर ने गलत रिपोर्ट दी है और सेक्रेटरी को इस इल्ज़ाम से बरी कर देगा कानून के मुताबिक तहकीकती अफसर को सजा भी दी जाती है <clears throat> अगर सेक्रेटरी पर इल्जाम साबित हो जाए तो सेक्रेटरी को बरतरफ कर देगा दूसरी तरफ अगर सोसाइटी के एक बटा तीन मेम्बरान पूरी कमेटी के खिलाफ तमाम मामला की शिकायती दरखास्त रजिस्ट्रार को देते हैं तो ऐसी सूरत में सोसाइटी के तमाम मामला की तहकीकल का हुक्म जारी कर सकता है इंक्वायरी अफसर मस्कुरा तमाम नुकात पर अपनी रिपोर्ट रजिस्ट्रार को पेश करेगा रिपोर्ट में इसके नतज इसकी वजूहत पर मुश्तमिल होगी जो इसके इंक्वायरी या मायने के दौरान इसकी तरफ से रिकॉर्ड किए गए दस्तावेज सबूत या दिगर शवायद हासिल हों रजिस्ट्रार मुतल शख्स या अफराद को सुनने का मुनासिब मौका देने के अहकाम जारी करेगा जनाब दिलीप शाह सीनियर कोऑपरेटिव तजकार अपने एक मजमून में लिखते हैं एडमिनिस्टर एक मेहमान की तरह होता है क्योंकि वो सोसाइटी के मामला एडहा बुनियादों पर चलाता है जब तक के कानून के मुताबिक नई कमीशी तश्कील नहीं दी जाती मेहमान के ज्यादा ख्याम और ज़रूरत से ज्यादा रहने पर मसाइल पैदा हो सकते हैं डाक मुकर होने की सूरत की वजह से एडमिनिस्टर के अख्तियार महदूद होते हैं कानूनी तौर पर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजिंग कमेटी की जगह लेता है इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर के अख्तियार किसी भी सूरत में कमेटी के अख्तियार से तजावुज नहीं कर सकते कानून के मुताबिक एडमिनिस्टर को सोसाइटी का रिकॉर्ड रखने के लिए एक फॉर्म पुर करना पड़ता है इसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास जमा करवानी होती है जिसके तहत वो काम कर रहा होता है एडमिनिस्ट्रेटर अपनी मुकर्रा मुद्दत के दौरान अगर कोई खिलाफ कानून काम किए हों तो इसका नुकसान का जिम्मेदार होगा <clears throat> सिर्फ छह माह के लिए एडमिनिस्ट्रेटर मुकर किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटर छह माह के अंदर अंदर सोसाइटी इंतखाबा करवा कर नई इंतजामिया कमेटी के हवाले करना होता है अगर किसी वजह से इलेक्शन नहीं करवा सका तो मजीद तीन माह तोसी की इजाजत तलब कर सकता है अगर काबिल कबूल बचा हो तो मुद्दत में तीन माह का इजाफा किया जाता है और यहाँ भी बता दें कि एडमिनिस्ट्रेटर की जो है <clears throat> तनख्वाह जो है वो डिप्टी रजिस्ट्रार मुकर कर सकता है वो अपने मर्जी से सोसाइटी से पैसा नहीं ले सकता <clears throat> बम्बई हाई कोर्ट ने एक मुकदमे के फैसले में कहा है कि एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के रोजमर्रा के मामला की देखभाल के लिए मुकर करदा शख्स बड़े फैसलों पर अमल दरामद नहीं कर सकता उसको जो कहा गया है कि साहब सिर्फ आप अपनी तनख्वाह ले सकते हैं जो डिप्टी रजिस्ट्रार ने मुकर की है और मुलाजिमिन की तनख्वाह और बिजली पानी गैस के बिल इसके अलावा कोई काम वो नहीं कर सकता अगर वो कोई करता है तो वो गलत होंगे और उसके साबित हो जाए कि इसने काम गलत किए हैं तो उसको एडमिनिस्ट्रेटर को भी सजा दी जाती है <clears throat> जब तक एक बाकायदा जनरल बॉडी वजूद में नहीं आती यहाँ एक बात नोट करने की है एक एडमिनिस्ट्रेटर कमेटी की जगह लेता है इसलिए जनरल बॉडी की बालादस्ती जारी रहती है जनरल बॉडी अपने जगह कायम है एक एक्ट रूल्स या बायलाज में एक्ट के जारी रहने के दौरान जनरल बॉडी मीटिंग के इनका पर कोई पाबंदी नहीं है यहाँ पर तो ऐसा नहीं होता क्योंकि एडमिनिस्टर की तकरूरी के बाद सोसाइटी के अफाल व मामला ठप नहीं होते जो अख्तियार जनरल बॉडी के पास है वो जनरल बॉडी ही इस्तेमाल कर सकती है जनरल बॉडी का फैसला कानून के फ्रेमवर्क के तहत कमेटी के जगह एडमिनिस्टर पर लाजिम होगा <clears throat> क्योंकि मुजरिम कमेटी की एक जगह एक एडमिनिस्ट्रेटर मुजरिम की जगह एक एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्र किया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटर की तरीक़ार एडमिनिस्ट्रेटर का तरीक़ार मिसाली होना चाहिए ताकि सोसाइटी इसके मेम्बरान और आने वाली कमेटी शफाफ तरीके से काम कर गुड गवर्नेंस का मुआहदा कर सकें देखें ना ये एडमिनिस्ट्रेटर को मिसाली मान <laughs> सब जगह किया जाता है वो अपने काम मिसाली तौर पर करता है और आने वाले उसी को सामने रख के करते हैं अब पता नहीं यहाँ क्या तरीका है इस तरह की गुड गवर्नेंस की कम अज कम जरूरत के एक हिस्से के तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर को अरकान को हर माह की आमदनी और खराजात और वसीलियों के मुख्तलिफ तस्वीर बतानी चाहिए इस तरह एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से दफ्तन फोक्तन लिए गए फैसलों को अरकान को वजूहत के साथ मुतला किया जाना चाहिए तो ये ए, हमने देखा है ये तरीका इस तरह होता है लेकिन अब यहाँ पे जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाते हैं वो तो सब जानते हैं इस पर कोई मजीद बात करने की ज़रूरत नहीं है अब आप इसको इस पे पर गौर कर लें इन हम्म, अगली नशिस्त में कोऑपरेटिव कॉल कोर्स के सिलसिले में बताया जाएगा कि वो कैसे फ़रज़ अंजाम देते हैं और उकला का वहाँ पे क्या किरदार होगा इस पर हम बात करेंगे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकू